السلام عليكم يا رنا وعليكم السلام يا حسن كيف حالك اليوم؟ أنا بخير الحمد لله وأنت؟ أنا جيد شكرا أين تدرسين؟ أدرس في جامعة بغداد وأنت؟ أدرس في جامعة ولاية كاليفورنيا لوس أنجلوس ماذا تدرس يا حسن؟ أدرس الكيمياء وماذا تدرسين يا رنا؟ أدرس علوم الكمبيوتر أين تسكنين؟ أسكن في بيت صغير مع أختي وأخي في شارع النيل أنا أسكن مع صديقي أحمد وتوم وجاك في شقة صغيرة هل تعمل؟ لا أعمل أنا طالب وأنت أنا أعمل في دكان حلوى يا سلام نأكل نأكل الحلوى من عند رنا يلا ونشرب شاي شكرا يا رنا عفوا